Venim de lluny, veus de la cultura popular. Entrevista a Dolores Juliano Corregido. Barcelona, 30 de juliol de 2021. La Dolores en rep a casa seva, en una sala lluminosa, plena de prestatgeries amb llibres i objectes variats. Ens ensenya el seu llibre Tomar la palabra, mujeres, discursos i silencios. Dolores se s'asseu en una butaca en en de la sala. Podríem començar presentant-se i de la seva infància i joventut i aquí en ja. amb, amb, amb Barcelona. Eh, yo soy Dolores Juliano, nacido en Argentina, pero hace desde el 77 que vivo aquí en, en Cataluña, con lo cual prácticamente va por mitades el tiempo que he estado en una parte y en, y en otra porque tengo ahora 88 años, así que ando por las mitades. nací en la provincia de Buenos Aires, no en la ciudad de Buenos Aires, sino 500 kilómetros más al sur, sobre, sobre el, Atlántico, en una ciudad pequeña, bueno, una ciudad pequeña, eh, más o menos Mm, mm, de habitantes tiene como Tarragona, pero quiero decir en ese término medio de ciudades bastante pequeñas. Y em, estudié como, como correspondía a las mujeres de mi generación magisterio, que era, mm, mientras no se demostrara lo contrario, las mujeres lo que estudiaban era o enfermería o magisterio, eran las, las tareas femeninas. Eh, con con diferencia es que en mi caso el magisterio no es solamente algo que me venía asignado, sino que es algo que me gusta profundamente. Me gusta profundamente porque implica una interacción con las nuevas generaciones, implica la necesidad de mantenerse actualizado, el diálogo, tener en cuenta las respuestas de los otros. Es, digamos, como un trabajo de campo antes de <laughs> la antropología. De todas maneras, dentro de mi mm, carrera, digamos, eh, pedagógica, trabajé con niños con dificultades de aprendizaje. Fui directora de una escuela que entonces lo organizamos para que pudiera ser internado porque Claro, estas escuelas para niños con problemas de aprendizaje no había en todas partes. y si tenían que ir a la ciudad, que era un poco más grande que las áreas rurales, tenían que dormir en alguna parte. Entonces tenían la, escuela diferenciada allí. Después, por oposiciones, me presenté, fui inspectora y eh, luego, eh, por, con una elección que ya no era tan técnica, sino que era, que era política, Fui también directora de enseñanza media en toda la provincia de Buenos Aires, que en, coincidiendo con un gobierno, digamos, que era de la provincia, que era progresista también, que era del Videgain, y que terminó cuando quitaron el gobierno progresista, que en Argentina <laughs> pasa muy fácilmente en uno de los golpes militares pero mm, quiero decir que, tenía toda una carrera, una carrera docente. Cuando por motivos de mi trabajo eh, nos fuimos a vivir todo el, todo el grupo familiar a Mar del Plata, antes de haber alquilado un piso ya me había anotado en la universidad porque había visto que hacían antropología y me interesaba hacerlo. Entonces, del 70 al 70 5 al 76 hice la carrera de antropología, que era muy divertido porque, eh, claro, la, gente que, los estudiantes que estudiaban conmigo, chicos y chicas, eran mucho más jovencitos, eran los que salían del bachillerato y aquello <laughs> no sabían qué hacía allí lo que a sus ojos era una ancianita, pero bueno, enseguida nos hicimos, <laughs> nos hicimos amigos y lo pasamos también eh, muy bien eso es, digamos, la, buena época. cuando se produce el, golpe de Estado militar, mis hijos, que eran, claro, jóvenes y que también estaban estudiando, em, habían sido detenidos, habían sido torturados, habían, estado desaparecidos, pero no era el momento todavía que hacían desaparecer la gente. Era un momento que eh, lo que hacían era, al cabo de un tiempo, em, ponerlos en, cárceles o soltar. Entonces, cuando mm, conseguimos con recursos de habeas corpus y todo aquel tipo de cosas, la libertad de, uno de los chicos y, y a mi hija también la soltaron, entonces nos vinimos en tandas, pero a través del 77 toda la familia emigramos para aquí por, motivos evidentes de seguridad y mm, fue una cosa prudente porque la represión se incrementó todavía más en los años siguientes y, em, cada vez eran eh, más, más difíciles, los asesinatos eran la orden del día, mataron realmente a muchos compañeros. De hecho, cuando se hizo el primer congreso de antropología en Mar del Plata, eh, dedicaron una sesión entera a ir pasando por una pantalla las fotos de los estudiantes de la universidad y profesores que habían sido muertos, asesinados, desaparecidos, y era mucho rato, y era solamente pasando la imagen con el nombre y la fecha de, la cual habían desaparecido. Quiero decir que, que fue toda una cosa muy, muy, muy dura, que, mm, en lo cual dejé también la salud porque mm, eh, vine enferma, tuve, bueno, es decir, con todos los inconvenientes que eh, se puede tener al, al respecto. Y aquí eh, esperaba una vida nueva. Aquí el, ambiente que era, al contrario, un ambiente más bien eufórico, había muerto Franco, eh, parecía que la transición iba a llevar a un cambio de la sociedad importante, cosas tales como la mm, legitimación del Partido Comunista y todo aquello, pensaban que estábamos en un camino <laughs> hacia quién sabe qué cambios sociales que después no se dieron. Pero eh, además de eso, era la oportunidad de retomar mi trabajo en la universidad en un momento oportuno porque mm, durante el franquismo aquí no había ciencias sociales ni sociología, ni antropología, ni incluso psicología se organizan como carreras universitarias después. Mientras tanto eran asignaturas que se daban en distintas carreras, quiere decir que había gente que estaba haciéndolo, pero no existían departamentos, no existía licenciatura. Entonces, con ese motivo abrieron concursos para profesorado y entré como profesora, claro, traía un diploma con todos los sellitos. Sí, sí, sí, sí, sí, me lo convalidaron. Me lo convalidaron como licenciatura en Historia de América. No, no era lo mismo, pero permitía trabajar. Y, mm, desde entonces, hasta mi jubilación en el año 2000, em, estuve trabajando allí bien, em, con mucho gusto de mi parte. Yo todavía de tanto en tanto y en cualquier parte me encuentro eh, señores y señoras que han sido mis alumnos y que en algunos casos me dicen, yo ahora ya me he jubilado, <laughs> a su vez han pasado 20 años más. Pero ha sido una experiencia muy, muy positiva para mí en todos los aspectos, es decir, una una posibilidad de, volver a vivir y en las condiciones en que uno quiere, porque igual podría haber sido en condiciones muy distintas. ¿Por qué veniu a Barcelona? Cuando veniu a Barcelona, ¿qué es lo que os motiva a venir aquí y no cap a un otro Bueno, eh, a ver, varias, varias cuestiones. Una de, de tipo familiar, Barcelona era la tierra donde había nacido mi compañero, el padre de mis hijos. Él había nacido aquí en, Barcelona, de madre valenciana, de padre castellano, pero había nacido él aquí. Y quería mucho a Cataluña y era muy, muy catalanista. Y mm, a mí me pareció una ciudad eh, maravillosa en términos de la, de la belleza de Cataluña, del, la situación, el hecho de tener mar y montaña, eh, eh, que tenía todos los encantos que se podía tener y si bien eh, algún tiempo estuvimos viviendo en Castel de Félez por una cuestión económica, porque donde estaban más las viviendas a precio más asequible, pero apenas pudimos volvimos a, a Barcelona. Primero habíamos vivido en el barrio de la Sagrada Familia. vivimos y por una cuestión de amistad previa con, con Berena Stolke y con Lourdes Venería, conseguí este, este piso porque era, la propiedad era de, las tres, son mis vecinas de Rellano, y desde entonces estoy aquí. eso en términos del establecimiento en Barcelona y el porqué. què. de la situación que de Argentina, cuando arribeu aquí, ¿qué trobeu? Quina societat? Quin... Era un, un, un panorama absolutamente distinto, tanto que a veces me daban ganas cuando, cuando veía a los chicos pues, eh, y a las chicas eh, con sus tenderetes vendiendo banderas, insignias, todo aquello. Tener cuidado que pueden cambiar las cosas y que las cosas se pueden <laughs> poner difíciles, porque era la experiencia que uno, que uno traía. Afortunadamente esto no fue así. Y yo quisiera señalar algunas cosas aquí al respecto. Eh, yo estudié catalán cuando vine, ya, leía catalán y conocía el eh, catalán desde por las canciones de Serrat hasta por los libros de Pedrolo. Quiero decir que mm, lo, lo entendía, pero no lo hablaba. No tengo ninguna facilidad para los idiomas, con lo cual eh, para mí era eh, realmente y continúa siendo difícil el tema de pronunciar bien. Entonces, una cosa es que uno lo use en expresiones pequeñas. Yo, por ejemplo, el WhatsApp que tengo con los hijos es en catalán. Quiero decir que, que siempre que puedo lo aplico. Pero, por ejemplo, para dar las clases, eh, yo les decía a los, a los alumnos, les decía que si ellos querían podíamos intentarlo en catalán, pero que me costaba más esfuerzo. Me decían que ni soñar, que ellos entendían igual de bien el castellano y que ya que se las diera en castellano. Y nunca tuve inconveniente ni con ellos ni con la universidad, que yo creo que en la actualidad eh, exigen un bilingüismo mejor que el mío en la universidad. Pero también es porque, mientras tanto, hay un montón de años de escuela catalana, que tampoco en aquel momento no, lo había. Pero quiero decir que mi conocimiento del catalán es de manera tal que si me dicen de un libro, de un programa de, o una película, si era en catalán o en castellano, que yo he visto, mm, no me he enterado, no lo registro como un dato porque no es una dificultad, porque es, es, lo mismo que sea en catalán, que sea en castellano desde el punto de vista de la comprensión. Pero no, mi uso académico del catalán es muy limitado yo venía una amiga a el que aquí, que arriba aquí, que ve al carrer, a, la universidad, tarda unos años, encara entrar, ¿no? no, no, porque yo en el, en el mismo año em, yo me presenté en las oposiciones, yo llegué en febrero y me presenté a oposiciones en septiembre. Ah. Quiero decir que... Sí, sí, sí, sí, sí, que que fue, fue, muy, fue muy pronto, fue muy pronto. así va ser rápida... la incorporación a Entonces, eh, a mí me gustaría quizás entonces profundizar en, en otro aspecto, que el otro aspecto es lo de por qué antropología y qué tiene que ver con la cultura popular. Eh, la antropología me gustaba por esto que he señalado antes, que implica un diálogo, implica técnicas de trabajo de campo, de observar, herramientas para observar y aprender de la realidad. Yo lo primero que hice, en mi tesis la hice sobre áreas rurales catalanas. El objetivo de la tesis era hacer, de alguna manera, la comparación entre el desarrollo de dos zonas que a finales del siglo XIX eh, tenían una población más o menos semejante, que era eh, bárbara de la Conca y San Feliu de Codinas, y que eh, después en San Feliu de Codinas había tenido un desarrollo industrial importante con la industria textil, mientras que Bárbara había quedado como agrícola. Bueno, no, me voy a poner a contar la tesis porque... <laughs> pero eh, entonces, esto me gustó mucho, me sirvió un poco para, para entender cómo iban las cosas, cómo iban las reivindicaciones, es decir, cómo mm, eh, generaba la gente. Y una cuestión que me interesó mucho desde aquella época, que es el asunto del, el trabajo social, el asociacionismo, el hecho de que la gente dedicara tiempo y esfuerzo a cosas no directamente relacionadas con logros económicos, cosa que en Argentina era más difícil de encontrar. En Argentina, como tierra así de migración, muy influenciada por, además por el modelo de Estados Unidos y aquello, eh, se considera normalmente que la gente se mueve para obtener resultados económicos, cosa que eh, es una idea, que no es que la gente lo haga en realidad, porque en realidad la gente allí, como en todas partes, hace su trabajo lo mejor que pueda eh, y, trata de llevarse lo mejor que puede con el resto de la gente, me refiero, pero estoy hablando de los imaginarios. Pero dentro del imaginario, y esto, ¿qué gana uno con eso? Y en cambio aquí esto mm, no, se planteaba. Entonces, yo me interesaba, y esto es lo que he trabajado siempre, aunque aparentemente tengo una trayectoria de trabajo de investigación muy caótica porque he trabajado con los mapuches, he trabajado con los saharauis, he hecho un poco de trabajo en Nicaragua, he hecho me dice, bueno, pero ¿qué? <laughs> ¿Haciendo turismo antropológico? No, es decir, lo que me interesaba en cada uno de los casos era eh, mm, las voces disidentes, las reivindicaciones, qué es lo que la gente reivindicaba, a partir de qué objetivo se movía y cómo, qué idea tenían de la pertenencia al grupo o no. Entonces, por este camino uno llega fácilmente al estudio de cultura popular, porque en la década de los 70 hablábamos poco de cultura popular, ¿eh? hablábamos, decíamos, subculturas, en el sentido de que no era la cultura que se reconocía, pero la palabra subcultura parecía implicar un estatus inferior, cuando realmente lo que queríamos estudiar era un, recorte espacial eh, diferente, es decir. Pero entonces la palabra cultura popular permitía acercarse mejor al concepto sin malos entendidos. Y esto de la cultura popular o hablar, que es lo mismo, de los sectores que no tienen acceso al discurso oficial que no tienen acceso a los medios económicos, sociales, la comunicación en la gran prensa, todo aquello que es la estructura social del poder y de los medios de comunicación. Esto es lo que he estudiado en todas las partes y en todos los casos. Y esto me ha llevado a centrar una gran parte de la investigación en los estudios de género. Porque independientemente de la clase social en la que hayamos nacido o de em, el, país, el rótulo que tengamos, es decir, qué es lo que tienes en tu documento de identidad, <laughs> todos estos recortes, cuando nacemos se nos asigna automáticamente a una categoría o a otra. Y digo se nos asigna y no se nos reconoce, porque no es que esto sea lo único posible, de hecho, en, el caso del género hay un continuo, es decir, hay un sexo cromosómico, XI o XX, pero ¿qué pasa con, el que es solamente X? ¿O qué pasa con Y? o qué pasa con XXX que hay. Que hay. Tienen manifestaciones mm, físicas diferentes. Después vamos a ver si eso se relaciona o no con algún tipo de conducta. después está el asunto hormonal. hay muchas personas que tienen una sexualidad ambigua hasta determinada edad y luego con la adolescencia comienzan a desarrollar características físicas del género o de otro. Un día después de haber dado una charla sobre este tema, se me acercó un chico muy buen mozo, muy alto, con una gran barba muy poblada, pero corpulento y musculado, y me dice, tú sabes que yo hasta los ocho años, a los 10 años, era niña. ¿Por qué? porque tenía el, aparato genital masculino, pero mm, lo tenía interno, no lo había bajado. Y entonces cuando empieza con, con las hormonas, con la adolescencia, empieza a salir pelo por todas partes. <laughs> Me refiero que no es tan claro que una persona sea un chico o una chica, que hay muchos intermedios, hay quienes proponen que se podrían hacer hasta siete categorías en, intermedias entre el hombre, hombre y la mujer, mujer. Y ninguna de esas categorías serían patológicas, serían sencillamente eh, normales y naturales. Eh, cosa que, y además de eso, después están las opciones sexuales, que el hecho de mm, tener cuerpo, nacer hombre o de nacer mujer, no quiere decir que forzosamente se sienta uno atraído por la persona del género opuesto, puede sentirse atraído por esta o por la del propio. Entonces, todo eso hace que todo esto sea muy, muy complicado. En, en términos entonces de la expresión de todos estos conflictos y estas diferencias, hace que los sectores que no son reconocidos o que mm, son reconocidos en categorías menos valoradas, como por ejemplo las mujeres con respecto a los hombres, desarrollen un montón de estrategias de supervivencia que son trazos culturales, trazos culturales en la medida en que no son genéticos ni hereditarios, sino que, que se desarrollan con la relación de unas personas con, con otras y que permiten de alguna manera la convivencia o disimulan el conflicto. No sé si queda más o menos claro lo que estoy eh, tratando de decir. Por ejemplo, em, las mujeres em, tienen un sexolecto, es decir, un dialecto mm, relacionado con el sexo, que está lleno de, pequeños acuerdos. Por ejemplo, eh, las mujeres usan frecuentemente un lenguaje eh, interrogativo en lugar de aseverativo. Aquello, ¿no crees tú? ¿No te parece que, mientras que los hombres tienden más a afirmar un lenguaje aseverativo, esto es así o esto es de la otra manera? Y incluso utilizan una estrategia que utilizan solo las mujeres, que los hombres no utilizan casi nunca, que es poner lo que ellas quieren decir en la boca del otro. ¿No crees tú que... No, ¿Tú no dirías que esto pasó de tal manera? <laughs> El otro de momento no había dicho nada, <laughs> pero eh, quiero decir, es toda una estrategia como de comunicación. Entonces, em, yo he trabajado fundamentalmente con esos temas, los mensajes ocultos, las estrategias que permiten reivindicación hasta un cierto punto, pero que en otro cierto punto eh, tratan de evitar conflicto. Y esto lo he trabajado de la forma más, más extensa en relación con los relatos orales, todo el trabajo con los cuentos de hadas que desde mi punto de vista es un tema fascinante. Cuando empecé a trabajar con este tema, mis amigas dentro del feminismo decían, pero si los cuentos de hadas son de un machismo, porque lo único que hacen las, protagonistas es esperar que un, venga un príncipe y la salve. Eh, a ver, espera un poquito. Bajamos por parte. Em, em, por empezar, si nosotros comparamos la literatura escrita con los cuentos de hadas, ¿dónde hay más protagonismo femenino? La inmensa mayoría de los cuentos eh, de hadas tienen un protagonismo, la Bella Durmienta, la Cenicienta, Blancanieves, Nieves, eh, Caperucita, es decir, los que queramos. Hay mucho protagonismo femenino. Y esas mujeres hacen un montón de cosas y son activas, toman decisiones. Es evidente que, por ejemplo, en la Cenicienta, el príncipe parece un príncipe de, verdad, parece tontito. Ni siquiera es capaz de reconocer a su bien amada si no, es que le entra el zapato, pero bueno, que, que fuera y mirara las caras, ¿no? no tenía por qué. Eh, cuestiones de este, detalles de este, hacen pensar que el mensaje no es tan lineal y que, por otra parte, en muchos casos, incluso cuando hay personajes masculinos en los cuentos, estos personajes masculinos tienen actividades tradicionalmente femeninas. El sastrecillo valiente, el cocinero del rey, el gato con botas, mm, hacen todos cosas que normalmente hacen las mujeres, pero la hacen ellos. Y las cosas pueden terminar siendo cosas tales como pasar trecillo valiente, matar gigantes y todo aquello. Pero mata gigantes, no utilizando la fuerza, que es un recurso de dominio importante, aquello el modelo del guerrero, sino utilizando la astucia, que está muy mal visto, porque aquello las mujeres son astutas y manipuladoras. Bueno, las mujeres tienen menos fuerza y están en peor posición social. Si quieren competir, tienen que utilizar los recursos que tengan. porque es recurso mm, legítimo dar un golpe y en cambio no es recurso legítimo mm, preparar algo o una trampa? Depende de quién lo diga y por qué lo diga, ¿verdad? Entonces, por este lado fue que, he llegado al, trabajo de género. En el tema de los cuentos, ah, ha, publicaciones también. también? En los la, narración oral, mm. ha publicado alguna cosa. He publicado El juego de las astucias y Mujer y mensajes sociales alternativos y el último libro, incluso que es Tomar la Palabra, eh, Mujeres, Discursos y Silencios, es sobre esto, quiénes hablan, por qué hablan y sobre todo por qué algunos discursos les otorgamos credibilidad y a otros no. Ligado a la publicación que a hacer en 1983 aquel dossier de cultura popular, nos mm. agradaría que expliquéssiu cómo es va obra y también la reflexión de cómo se vivía la fiesta, la cultura popular, todo eh, el asociacionismo, que va Cuando mm, llegué aquí a Cataluña ya he señalado que una de las cosas que me interesaba era el asociacionismo, pero también las fiestas y el sentido de pertenencia. Y el sentido de pertenencia, de alguna manera, eh, se reflejaba también en otro aspecto que es en el interés por el folclore. A mediados del siglo XIX, los románticos consideraban que a través del, del lenguaje popular, a través de lo que la gente decía, se podía encontrar el alma de los pueblos. Y los pueblos que estaban muy conscientes de que tenían un alma, lo digo todo entre comillas porque es una terminología del siglo XIX que no tiene nada que ver con la que usaríamos hoy. Em, se dedicaron con mucho impulso y con buenos resultados a la búsqueda folclórica. Esto pasa en España, pasa en Euskadi con Caro Baroja, pasa en Andalucía con los hermanos Machado, y pasa en, Cataluña con una cantidad de folcloristas importantes, de verdad, que van juntando un montón de información y la guardan porque es, un tesoro en términos de identidad. claro, no todos los folcloristas eran progresistas, Aquí, por ejemplo, después de la guerra y durante el franquismo, se mantiene la investigación antropológica, pero no por manos de Serra y Pallés y los otros que lo habían hecho, sino por Amades, que lo que hace es recurrir en gran parte a investigaciones que ya se habían hecho, pero se mantienen las publicaciones y el interés eh, por el tema. Y eh, posteriormente, ya se adecúan a la terminología de las ciencias sociales y en lugar de hablarse de folclore, que en el fondo vendría a ser una especie de, diccionario de las cosas, ¿no? Es decir, los folcloristas hacían listas de cosas, las ordenaban, las ponían en, archivos, las ponían en museos como, como si estas cosas tuvieran sentido en sí mismas. Y las ciencias sociales se hacen cada vez más complejas y la antropología, por supuesto, lo hace, y se rescatan estas cuestiones, pero como consecuencia de interacciones sociales. No nos interesa tanto, por ejemplo, eh, como la forma de la olla, como qué es lo que se cocinaba dentro de la olla y quiénes lo comían y en qué circunstancias lo comían. Es decir, los objetos cobran significado solamente en relación con las actividades. Entonces se pasa a un modelo mucho más dinámico. Y esto es el paso que se da en todas partes de lo que podríamos llamar los estudios de folclore a los que solían los estudios de cultura popular. Lo que nos interesa no es los objetos en sí mismos, que pueden ser bonitos o no, y se pueden utilizar para una historia del arte y pueden tener todo el mérito que quiera, pero que tienen un significado solamente si los ponemos en el contexto de quiénes lo hacen, para qué lo hacen, quiénes lo utilizan, qué significado les da, cuál es la vajilla, por ejemplo, que se utiliza el día de la fiesta mayor, cuál es la ropa que se utiliza para determinada ceremonia. Esto interesa mucho más desde el punto de vista de la cultura popular. Estos son mensajes más dinámicos porque por otra parte todo esto nos muestra cómo va cambiando la sociedad y si nosotros vemos fotos de, hace 100 años veríamos que la gente celebraba las fiestas de una manera diferente, daba importancia a cosas distintas. Por ejemplo, una cosa para parezca, bueno, existían las playas, ¿verdad? Estaban, el acceso a las playas era posible. Sin embargo, los baños de mar solamente comienzan a principios del siglo XIX y las señoras, las chicas, iban hasta la orilla del agua con una sombrillita porque se trataba de bañarse sin tostarse, porque lo otro hubiera... Es decir, un uso completamente diferente. Estoy tratando de señalar que las mismas cosas pueden utilizarse de manera diferente o pueden utilizarse cosas diferentes para un mismo significado. Y por otra parte, el significado que se le da a las cosas puede ser positivo o negativo. Es decir, el tema de la cultura popular es muchísimo más complejo. Habla de todas las interrelaciones y habla de los significados sociales. ¿Y la, el a ¿Cómo? Eh, el trabajo que la la obra Cultura Popular, que va a ser? La obra de Cultura Popular que yo hice, lo hice en, a comienzos de los 80 del siglo pasado. Entonces, está hecha con un enfoque eh, estructuralista, que era la corriente antropológica propia de la época, una corriente que habla constantemente, ya lo hace Levi Strauss, habla constantemente de la necesidad de tener en cuenta la dimensión tiempo y el cambio en el tiempo, pero que no da herramientas para hacerlo en la realidad. Entonces queda como, un discurso bien intencionado. Y desde ese punto de vista, eh, el modelo se complejiza mucho más después, con aportes que incluso no vienen del estructuralismo, como vienen, por ejemplo, de la, de la mm, antropología ecológica, que cuando se trata de incorporar el sistema del medio, entonces se ven estas interrelaciones. I al a Català d'Antropologia hi estar del ¿Y va haber un seminario de cultura popular, un seminario llamado el Joan Prat y el eh, con Joan Juan Prat he trabajado bastante. Tú piensas que fue hace 20 años que estoy jubilada, ¿eh? Sí, Entonces... Joan también ahora, sí, sí. he trabajado con Manuel Delgado también, que también está trabajando, tengo entendido ahora, en eh, aspectos de cultura popular. Y en principio yo he tratado, después de, que me jubilé, de no cargarme con demasiado trabajo, así que he hecho mm, aportes más o menos puntuales y lo que uno sí sigue siendo es una observadora de la, de la realidad, de los cambios de las costumbres y esto, pero Mm, no he escrito los artículos sistematizándolos. No lo he escrito porque, porque pienso que nadie es indispensable <laughs> y que hay mucha gente ahora, que hay una, una masa de investigadores y de científicos, al menos aquí en Barcelona, aquí en Cataluña, que hacen trabajos muy interesantes sobre cada uno de los aspectos concretos, es decir, sobre cómo influye el turismo, sobre las costumbres alimenticias, sobre hay un montón de temas que hay gente que los está trabajando. todo el tema de la fiesta, la fiesta, la fiesta al carrer, las manifestaciones... Sí. De fet, va hacer algún estudio de las romerías al Vallès... Romerías. Sí. yo eh, eh, hice un, un estudio de las romerías que se hacen en San Feliu de la Conca, pero un, ¿eh? un análisis estructural, es un análisis estructural, es de más o menos de la misma época que saqué esto, en el cual lo que miraba es basado en la teoría de la gestalt, es decir, que la mente humana tiende a otorgar significado, a otorgar forma y trata de eh, compensar las eh, cosas para que los números cuadren. Es decir, nosotros recordamos mejor una serie de números si podemos organizarlos de acuerdo a una pauta. Por ejemplo, son todos pares o cada número mm, se saca de sumarle al otro una determinada cantidad, lo que nosotros queramos, pero un patrón lógico, un patrón lógico nos ayudan a recordar y a fijar. Entonces, el tema es que si nosotros encontramos regularidades de este tipo, formalizaciones de este tipo, no es solamente un capricho de nuestra mente. Nuestra mente funciona así porque la naturaleza de alguna manera funciona así. Las flores tienen una determinada simetría, si nosotros miramos la mm, espiral de un caracol, tiene formas matemáticas que lo hacen, es decir, eh, tenemos una mente matemática porque de alguna forma también la matemática, porque formamos parte de la naturaleza y la naturaleza se maneja con este tipo de, organización. No, vivimos en una organización caótica. Y esto es muy interesante <laughs> por el asunto de la segunda ley de la termodinámica es, ¿eh? ¿quién la recuerda? dice <laughs> que, dice que cualquier mm, sustancia o cualquier cosa sobre la cual no se trabaja, no se impone otra cosa, tiende a disgregarse, tiende a transformarse en caos. Dice, fantástico. Todo lo que tenemos a nuestro alrededor está cayendo lentamente en el caos, incluso nuestras propias mentes. Pero, sin embargo, y a pesar de esto, estamos rodeados de estructuras, no estamos rodeados de caos, no estamos rodeados de de plantas muertas y de cadáveres desintegrados, sino de funciones. Es decir, que así como hay un impulso, digamos, hacia la destrucción, hacia la eliminación que existe, es decir, un desgaste, hasta el sol se nos está haciendo viejo, dicen, que nos preocupemos, <laughs> pero dentro de unos cuantos millones de años ya no nos va a calentar, bueno, podremos pasar sin ello. El, nosotros estamos rodeados de estructuras. Estamos rodeadas de estructuras y estas estructuras significan que así como hay una tendencia a destruirse, hay una tendencia a reconstruirse, a generar, a generar orden y generamos orden nosotros y como parte de la naturaleza estoy diciendo, ¿no? Y la naturaleza en sí misma genera orden, genera crecimiento, genera ah, vida. Y la cultura normalmente lo que hace es codificar algunas de estas formas y utilizarlas, pero utilizarlas para distintos sentidos, o para dar sentido al medio en que vive, o para sacar provecho, en resumidas cuentas, es un recurso. Cuando tú hablas de los sistemas de mm, romerías del Vallés, mm, aquí se daba, si uno se ubicaba en un punto central de San Feliu, estaba eh, San Sadurní por un lado, estaba San Sebastián por, por el otro, y la gente recordaba de alguna manera esa situación haciendo a lo largo del año una romería grande a San Sadurní y una romería más pequeña hacia el otro, hacia... Mm, eh, ah, lo acabo de decir. Sí. en esas condiciones y estas se desplazaban en el tiempo 40 días una con relación al otro. El hecho de que las fiestas se desplacen 40 días en el, tiempo. Es una adecuación cultural a la escasez de proteínas de la dieta tradicional que se comía. En las áreas rurales sobre todo se comía una comida basada fundamentalmente en la huerta y solamente se comía carne para las festividades. Entonces, poner las fiestas a una determinada distancia una de otra era una manera de mm, controlar la dieta, de mejorar la, alimentación. Pero pues la gente en esas épocas sí que comía carne. Entonces, todos estos elementos son, son interesantes. Ahora, si uno les pregunta a la gente por qué hace esas cosas, no es necesario que lo sepan, la inmensa mayoría no lo sabe. Y después que uno ha hecho un poco de investigación sobre ese tema, eh, uno se transforma en autoridad sobre ese tema. <laughs> Entonces, si uno va a preguntar sobre eso, dice, no, no, mira, yo no sé, pero había algo, puedes leer tal cosa, <laughs> bueno, vale. <laughs> Es decir, deja de ser posible obtener la información, con lo cual es importante cuando se analiza por primera vez toda una situación porque después el hecho de haberla analizado se transforma en un elemento ya a tener en cuenta. Me gustaría preguntar el asociacionismo de aquí, del país, de Cataluña? ¿Cómo veieu? cuando veo un estudio, miraveu la conducta de las asociaciones? España eh, tiene unas determinadas características y Cataluña tiene otras, que es el FED diferencial, diríamos. <laughs> Dentro de ese hecho diferencial, después podríamos ver un poquito por qué se da y cómo se desarrolla en Cataluña ese hecho diferencial, pero una de las cosas más características es la capacidad de organización, que implica una capacidad de movilización. No es una casualidad que cuando se ha tratado de poner, digamos, en en vereda a Cataluña por parte del Estado español, lo primero que hicieron fue mm, poner presos a los jordis Los Jordis? Eh, no eran, no tenían ningún cargo. ¿Qué, ¿Qué responsabilidades se les puede decir? Bueno, es que las manifestaciones que se habían venido haciendo, aquellas manifestaciones multitudinarias, con la gente perfectamente organizada, aquello de ni un papel en el suelo, habían sido organizadas desde la sociedad civil, no desde la Generalitat ni desde ninguna instancia oficial. Es decir, y esto significaba que la gente mm, reconocía liderazgos, acataba, cumplía disciplinadamente. Eh, todo esto es eh, muy interesante de señalar porque esto no se da en, en todas partes. Yo creo pero estas son hipótesis muy... Eso, que el hecho diferencial catalán, el FED diferencial, antes de, manifestarse de estas maneras, se manifestaba como el hecho de ser un conglomerado de pequeños propietarios. Es decir, Em, la Masía, El Negocio Familiar, El Auca del Señor Esteve, es decir, en todo aquello la gente se ligaba al territorio a través de las raíces que echaba en, su finca, en su empresa, en su, esto que le daba sentido de, de pertenencia. Esto hacía que por una parte pudiera ser muy reivindicativo, pero por otra parte también cuidadoso. Es decir, no se trataba de destruir Barcelona, aquello no es, era aquello la, protesta anarquista de la Semana Trágica, poner bombas, no, eso pasó, pero no es lo, significativo. Lo significativo o lo que ha, permanecido es este tipo de estructuras. Y este tipo de estructuras se correlacionaba también con cosas tales como eh, el control de la población, el control demográfico de la población. Eh, las pequeñas empresas no pueden mantener cualquier cantidad de hijos y si hay muchos hijos se hace complicado y se subdividen y desaparecen. Entonces, en Cataluña, desde los censos de los dos últimos censos del siglo XIX dan que eh, una bajada tan grande de la tasa de reproducción que no nacían los suficientes hijos para reemplazar la población existente. Y esto planteaba dos cosas. Por una parte, el intento de controlar que no se desmandara la población demográficamente. Pero por otra parte, también planteaba el hecho de que si no había población suficiente, sobre todo en las épocas que había mucho trabajo, había que recurrir forzosamente a gente que viniera de otras partes. Y esta gente que venía de otras partes venía no solo porque no hubiera trabajo en el lugar de origen, sino porque hacía falta mano de obra aquí. Así que desde ese punto de vista, incluso la burguesía más conservadora eh, catalana no ha sido anti Cuando Pujol decía que catalanes son los que viven y trabajan en Cataluña, estaba hablando, estaba diciendo, Cataluña necesita de unos y de otros. Y esto organiza una cultura catalana que en sí misma mm, es muy poco proclive a aceptar los discursos de la discriminación y del racismo. Eh, los partidos de ultraderecha aquí tienen muy poco peso en general. Eh, normalmente, estadísticamente, en Cataluña se vota en cualquier elección más a la izquierda que el resto del Estado. Pero bueno, entonces ya son consecuencias de formas de organizaciones sociales. Hi ha cosas de com nos la mirada de una persona que venía de una món y veía cómo funcionaba veia com funcionava aquesta societat, a de carrer em a part Una cosa muy evidente era la cantidad de las fiestas, muchas fiestas, con mucha participación de la, de la gente. Esto mm, me encantaba, me gustaba. <laughs> Es decir, si por un milagro del destino, Dios no lo quiera, yo tuviera responsabilidades de gobierno en Argentina, fiesta que es <laughs> el canto. Es decir, allí no hay fiestas. A, ver, no hay fiestas. Existen las conmemoraciones patrióticas en las escuelas o los desfiles militares, pero las fiesta, fiesta, mm, como no sea una comunidad en conjunto que la hace, por ejemplo, los valencianos hacen unas pequeñas fallas en Mar del Plata pero porque lo hacen ellos, pero em, no, no, no, no, existe ese, ese concepto, ese concepto de la fiesta popular y participativa. La única que había tradicional eran los carnavales y se perdió hace bastante tiempo, así que no hay. Esto es un aspecto que me, que me llamó mucho la, la atención. Y después de eso también eh, la, permisividad de la sociedad. aquí no es que te digan vístete como te dé la gana, sino que en la práctica todos, hombres y mujeres, pueden vestirse como se les da la gana y no van a ser ni bien vistos ni mal vistos por esto. Sencillamente se considera que esto es el criterio de cada uno. En una oportunidad eh, lo he contado en alguno de los eh, libros y eso estaba en el semáforo de, mm, del snack que va pero por el lado de Plaza Cataluña y miro al costado y había una mujer de mediana edad completamente desnuda desnuda, descalza. Entonces yo la miré, yo, la, gente también la miró, la mujer evidentemente estaba bien, no le pasaba nada, no le estaba aquello, y, cada cual siguió su camino sin decir ni pío. si ella andaba así, ya sabría por qué andaba <laughs> desnuda por la calle. Es decir, e, ese tipo de, de tolerancia profunda, de decir, no, respetar la intimidad de las otras personas y cada persona tiene derecho a hacer lo que quiera. Y después, años más tarde, me vengo a enterar que cuando unas turistas en Argentina fueron eh, a la playa y se quitaron el sostén, se empezó a remolinar la gente, hubo tal revuelo que, tuvo que, tuvieron que ir los bomberos a sacarlas de la playa. me dice, bueno, no es el mismo tipo de sociedad, no es el mismo tipo de permisividad, no es el mismo tipo de convivencia. Pero estos son matices que uno los ve cuando va viviendo en un, en un lugar. Pero En relación a las fiestas, las fiestas, Barcelona, San Jordi, Fiesta Mayor, y la vivencia. Sí, claro, las fiestas después también se relacionan, son más espectaculares cuanto más grande es la población. Entonces, si bien es cierto que en cada pueblo, en cada lugar hay, es evidente que eh, la riqueza, el colorido, la cantidad de gente, la cantidad de participación que tenemos en las fiestas, por ejemplo, de Barcelona, pues son difíciles de superar, <laughs> que tienen todas las fiestas una cantidad grande de fiestas y cada una de las fiestas además se caracteriza por hechos culturales que en algunos casos son propios de toda Cataluña, en otros casos son específicos. Yo, por ejemplo, los panellets, em, yo creo que sobre todo a partir de la escuela catalana y esto que les hacen hacer panellets a los pobres niños y comer panellets a los pobres padres, <laughs> hechos por los niños, <laughs> pero son eh, rasgos culturales que se valoran como importantes, como positivos y que se celebran cada año, La, castañada, el, en, el asunto de la calzotada, todos estos elementos forman parte de las fiestas. Forman parte de las fiestas y se van eh, difundiendo, porque, por ejemplo, eh, los calzots eran de la zona allí de Valls, pero em, en la actualidad uno los puede comer en cualquier parte porque se ha generado como una, como una demanda. A mí me causa gracia a veces cuando voy por aquí, por el centro, o paso por, las terrazas de los restaurantes, aquello, hay muchísima gente comiendo paellitas. Y claro, estos son los turistas que se creen que la paella es la comida propia de España y que se creen que Cataluña es propio de España. <laughs> Es una, una serie de errores. Entonces vienen y piden paella, pero la cocina catalana es muy variada, hay muchísimas cosas y mm, evidentemente el plato típico principal no es la paella. En todo caso serán algunos otros arroces de, la zona de Ampurdá y de todo aquello que son diferentes. Pero son todos eh, matices diferenciales. Eh, a mí me gustaría creo que para terminar esto, porque tendríamos que dar por terminado <laughs> también enseguida, <laughs> eh, es señalar que una de las cosas importantes es que eh, poco a poco, pero de manera más acentuada, las resoluciones sobre los aspectos culturales y de cultura popular en Cataluña se están tomando desde la misma Cataluña. Es decir, que si bien es cierto que la cultura popular no ha sido fabricada por la generalidad ni desde arriba, sino que se hace desde abajo hacia arriba, también es cierto que en la actualidad la generalidad tiene el poder para propiciar mediante Em, apoyos culturales, mediante subvenciones, mediante todos los recursos que se tienen, porque las fiestas tienen parte del apoyo eh, oficial también, la cultura popular. Y el tema es que eso obliga a ser mm, estricto, no en definir lo que es cultura popular, porque es cultura popular es prácticamente todo lo que la gente hace, sino para definir qué tipo de cultura popular queremos defender y por qué. Entonces, creo que hay algunos elementos básicos a tener en cuenta. Eh, la cultura popular que se eh, manifieste no puede ser excluyente, no puede ser eh, jerárquica y autoritaria, tiene que ser participativa, tiene que tener en cuenta mm, a los demás, pero también y, sobre todo debe a su vez generar participación, porque mm, los eventos, las fiestas, los actos estos son mm, de alguna manera las puertas que tiene la sociedad para participar. Y en algunos casos aunque la participación es posible, no es fácil para los no iniciados. Estoy pensando, por ejemplo, en las sardanas. Sí, claro que cualquiera puede ir y cogerse allí, pero, pero si no sabes bailar lo de antes, mm, saldrá al poquito rato, ¿verdad? Pero entonces, em, los talleres de preparación pueden no ser la parte más claro, más evidente de la fiesta, pero si existen, las fiestas serán en sí más participativas, más amplias, conseguirán mejor el resultado de integración, porque no se trata de recordar a unos lo que son. Los catalanes tienen clarísimo lo que son, ya, ya tienen sentido de pertenencia, pero se trata de que a través de las fiestas se abran puertas para que personas venidas de otro lugar puedan sentir que también están participando, puedan sentir que también están aportando algo. Y a mí me parece que esto es un problema de políticas sociales. ¿Es positiva la, que la Generalitat intervingui en la cultura popular? Yo creo que es necesario, yo creo que es necesario que la Generalitat no intervenga en el sentido de marcar contenidos ni nada, sino que cuando hay eh, elementos que son destacados, de, hecho ya lo hacen. es decir, cuando se dan, por ejemplo, las crepes de San Jordi, yo tengo una, estoy muy orgullosa, cuando se dan las crepes de San Jordi, ¿qué es lo que se está premiando? Normalmente se están premiando labores participativas, labores que generan pertenencias, labores que implican determinados aportes. Y que si no lo haría la Generalitat, correríamos el riesgo de que solamente las ciudades grandes o los pueblos con recursos económicos o los sectores sociales con más importancia podrían tener sus fiestas y hacer sus fiestas y los otros sectores no. Entonces, yo creo que es un elemento para redistribuir los recursos que se puede utilizar, pero, pero claro, se puede utilizar con sentido crítico, no cualquier cosa ni cualquier, ni cualquier cultura popular. Si no, ¿puedo afegir más? més? eso això, final pues. també és No, no. <laughs> Pensaba... tendría que, que, haber hecho mejor los deberes, porque para acordarme, por ejemplo, cuáles eran los eh, folcloristas del siglo XIX y ese tipo de cosas, pero están las bibliografías. Idea original, Josep Albà i Toni Serés. Coordinació, Josep Albà i Rosa Canela. Realització, Manel Mesa Bertran. Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.